ANE 1052, viento 250 grados, 042 QNH29. Notifica final. Atento, torre. Estamos presentando problemas de comunicación. Interferencia no identificada. ANE pollos. 1052. Entendemos su felicidad, pero le recordamos que la música está prohibida durante el aterrizaje. Torre, presentamos una fuerte interferencia, probablemente de una emisora.